tonight. me. tunawashukuru msaidizi na Yesu Kristo. Amen. Yesu ashirikani mu gambo binasukanje gusubiza mu izina rya Yesu reka eh, twakire mwese ntabwo eh, tuvuga amazina y'abantu batandukanye kimwe n'abashumba mu eh, matora atandukanye aho muri mwese twahaye ikaze turi kumwe n'abayobozi mu nzego zitandukanye baje kwifatanya natwe ariko ntabwo baje kwifatanya natwe kuko nicyo gitaramo cy'isi kandi niwe mugenga wacu twese umuntu wese uri hano mu bintu biduhuje harimo gukunda kristo harimo gukunda papi harimo no gukundana harimo gukunda kuramya imana rero umuntu wese wicaranye ntavuze izina ntavuze icyo ukora uwo muri kumwe wese n'umuntu ikiganza mubwire ngo uhawe ikaze muri uyu mwanya muri iki giterane niba tarito yiwe yize ngo ndayikuvugiye niba uzi tarito yiwe umubwire ati amapatiri mu cyawe mu nshingano zawe niba mu mushumba mbega uwo mwicaranye rassemblar ubutumwa bwiza bwa yesu kirisito bwanditswe na mariko igice cya mbere eh? mana turamushimiye ko ugira neza duhaye ibihe byiza byo kumva ijambo ryawe kandi tumaze kuganiriza mu ndirimbo tubasezera kugira ngo mubane n'umushumba mukuru w'itorero ujye kuganira ijambo ryawe tubasezera kugira ngo umwuka w'imana abane nawe kandi imitima yacu uyitegure kumva ijambo ryawe turagushimira kutumiza n'izina rya yesu kirisito amen yesu ashimwe cyane mugambe kugira ngo twongere gusuhuzanya mu izina rya yesu reka twakire mwese wese eh, ntabwo turi buvuge amazina y'abantu batandukanye turi kumwe n'abashumba eh, mu matora atandukanye aho muri mwese twahaye ikaze turi kumwe n'abayobozi mu nzego zitandukanye eh, baje kwifatanya natwe ariko ntabwo baje kwifatanya natwe kuko ni icyo gitaramo cy'isi kandi ni we mugenga wacu twese umuntu wese hano mu bintu biduhuje harimo gukunda kristo harimo gukunda papikeva harimo no gukundana harimo gukunda kuramya eh, imana rero umuntu wese wicaranye impamvu izina ntavuze eh, icyo ukora ah, uwo muri kumwe wese no mu kiganza mubwire ngo uhawe ikaze muri uyu mwanya muri iki giterane eh, niba atari cyo yuriye niba uzi itariki yewe umubwira ati anakwakiriye icyubahiro cyawe mu nshingano zawe niba umushumba imubwiye mbega umwicaranye n'izina tariki yewe niba bishopu imubwiye niba ari afandi runaka ubimubwire ubimubwira ati nta kuko turi benshi twese ntaza gukoresha umwanya mvuga buri wese reka mbigenze gutyo umuntu wese yiyumvemo ikaze yesu aduhamirije dusoma ijambo ry'imana turasoma ubutumwa bwiza bwa yesu kirisito bwanditswe na mariko igice cya